Astăzi vreau să-ți improvizez despre a teme sau a te teme. Știi vorba aia, dacă te tem de ceva, de-aia nu o să scapi. Pentru mine a te teme este a proiecta o imagine interioară, și aici mă refer și la mental și la senzorial și la suflet, uh, au proiectat într-un viitor apropiat de peste un minut, să zicem. Pentru că simți o neliniște, ai o senzație de uh, temere și asta naște o imagine interioară pe care o proiectezi și chiar se întâmplă. De, de aici vorba de ce te temi, de aia nu scapi. Cred eu, asta e părerea mea. Și mă gândesc că dacă ne-am situat în roluri de observator al acelei senzații, al acelei temeri, imaginea interioară ar, am privi-o ca niște observatori Poate că a te teme l-am schimbat ușor în uh, a te bucura. Tu ce părere ai? Ceau!